Здравствуйте, зрители канала Криосан. Мы покажем, как происходили съемки с петардами. И ответим на некоторые вопросы из комментариев. Я видел, как на ютубе взрывают тысячу петард, десять тысяч петард. Многие этим увлекаются. Но меня заинтересовало, что же будет, если взорвать много петард в помещении. Но помещение подходящее было найти очень тяжело. К несчастью, дача, на которой мы проводили эксперименты, за нее была не проплачена, поэтому мы <laughs> не хотели там лишний раз появляться, чтобы председатель на нас не кричал. <laughs> Потом мы думали сделать это в гараже. Мы даже пробно запустили одну петарду. Но уже на видео мы обнаружили, что рядом с ней стояла канистра с бензином. Как она только не взорвалась, непонятно. Но все-таки гараж не та атмосфера, и окончательно решение было принято взрывать их в подвале. Который вот-вот осыпется. Мы думали, да он сам по себе вот-вот завалится. Пример вот это, видите, металлическая пластина. Никита до нее чуть-чуть докоснулся, с нее вывалилась огромная куча ржавчины. Наверное, половина пластины осыпалась. И, в общем, там все буквально поле заваливалось. Еще немного расстраивало, что там куча запасов стояла в банках. Но ну, так хотелось все равно в этом подвале бабахнуть. И мы решили тестово одну там жахнуть. Да, бабахнуло громко, но в подвале все абсолютно целое. И мы решили зарядить туда сразу 30 циркоблиц. Но наша ошибка была в том, что их оказалось не 30. Мы 30 соединили фитилями и рядом чисто для красоты еще поставили циркоблицки. Но они тоже загорелись. Еще нашей неожиданностью было, когда мы их все-таки там взорвали все, было столько дыма. Это просто нереально передать. Густота была такая, что ну, Несколько сантиметров уже ничего не видно. Вообще ничего не видно. Мы в подвале оставили камеру наедине с кучей циркоблисток мощных. И ей пришлось не сладко там. Когда мы ее туда вытянули, она была вся буквально черная-черная в саже. Но несмотря на это, работала нормально. После того, как петардный дым развеялся, мы вроде как успокоились, все закрыли, но через некоторое время мы спустились в подвал, и там была опять целая куча дыма. Оказалось, что эта крышка с ямы гаража начала тлеть и вытлела уже достаточно сильно. И, кстати, крышка загорелась, его скорее из-за того, что под конец Никита еще несколько циркоблицев там втихаря бабахнул. Втихаря именно. <laughs> Да, втихаря. Он сказал один бахнет, а четыре поджег. Хорошо, что из них только два взорвалось. Спонсор видео Geekbrains. Это самое крупное IT-сообщество, которое насчитывает уже более миллиона человек и входит в состав Mail.ru Group. Они реально учат людей программированию. У них есть расширенные программы обучения веб и мобильной разработки. После обучения предлагают пройти гарантированную стажировку и помогают с трудоустройством. В общем, записывайся на бесплатный онлайн-курс «Основы программирования» по ссылке под видео и тебе все расскажут. А теперь мы ответим на часто задаваемые вопросы. Как тебе в голову пришла идея обмотаться фольгированным скотчем? Я вообще знал про изобретение Фарадея, это его клетка. Кто не знает, она защищает от удара электрическим током. Слышал даже за костюм Фарадея. Теория Фарадея заключается в том, что если человека поместить в проволочную клетку, то электричество будет циркулировать вокруг него, но не затронет его тело но я хотел изобрести тело по И, соответственно, родилась идея только проводящий скотч. Наклеить непосредственно на само тело и спрятать его под одежду. А, а! Как ты додумался совать шокер в розетку? Ой. Да, это получилось как-то само. Один раз чисто ради прикола стрельнул в розетку на своей даче, где мы все взрывали. И там тут же сгорела лампочка. Я начал высчитывать, что могло произойти, какими путями пошел ток и что там вообще с ним случилось. Думал, думал и понял, что зажигающий импульс. Он попадает в сеть, вызывает в слабых местах пробои, именно в лампочке он произошел, выжигает, в общем, все там. Соответственно, решил развить эту тему, начали бомбить разные розетки. И, честно сказать, вот то, что вы видели в ролике, это было для нас неожиданностью. Мы ждали немножко другого результата, что будут лампочки просто сгорать, как это было на даче. Но происходило все совсем иначе. Вы свои опыты снимаете в чужих домах, которые люди покинули при обстрелах? Нет, все опыты мы снимаем либо в наших, либо в честно арендуемых помещениях. Я думаю, ни для кого не секрет, что мы тоже постоянно в Луганске не находились. На какое-то время уезжали, соответственно, жили на арендуемом жилье. И где хозяева не были против, мы там проводили некоторые эксперименты. Да. Часто пишут, вы не помрете своей смертью. На самом деле все не так. Съемки происходят в абсолютно безопасной обстановке. То, что вы видите в кадре, все выглядит так экстремально, можно сказать, опасно. Но за кадром дежурит наряд пожарных, скорая помощь дежурит. И эксперты наблюдают, чтобы нигде не нарушилась больше, чем надо, техника безопасности. Да, да, да, да, да. Да, я шучу, конечно. По факту мы просто все просчитываем, стараемся делать, чтобы все было достаточно безопасно ну, насколько это возможно. Но, разумеется, в кадре вы много не видите, как оно происходит на самом деле. Я могу верить, что все процессы съемок происходят достаточно безопасно. Но только единственное, что мне было очень сложно просчитать, так это поведение Никиты в некоторых вещах. Вы, наверное, видели, что он все-таки травмируется иногда. Вас часто током бьет. Но лично меня током не било ни разу. Я же уже говорил, стараюсь все просчитывать, да и зачем туда лезть, где напряжение. Да, ты в опасные места Никиту посылаешь, Никиту пусть током бьет. Да ну не совсем так, Никита сам зачастую лезет. Да расскажи, что ты думаешь вообще по этому вопросу? Ты считаешь, если сильно ударить током, то станешь супергероем? Да! <laughs> Я получил заряд бодрости. Но, по-моему, суперспособности пока еще не открылись. Давай еще. Да сколько раз тебя током било? Ну, хоть примерно, насколько сильно можешь рассказать? Если сделать диаграмму всех самых мощных ударений током меня, на третьем месте будет стоять розетка, которая постоянно меня током лупит почему-то. На втором месте будет стоять мощный шокер китайский. Он меня так лупанул, я там чуть не помер. И на самом первом месте будет стоять генератор на миллион вольт, который вчера меня так лупанул. Из пальца искра вылетела сантиметров на 30. И из ноги еще в пол <laughs> всем молния вылетела. Это был самый мощный удар током. Ты расскажи, как это получилось вообще? Почему это произошло? Почему ты ожидал, что этого не будет? Ну, мне было интересно. Когда мы включаем, из этого шара э, летят летят такие маленькие разряды и ионизируют воздух. И мне захотелось из пальца пустить небольшую молнию в этот шар. Я поставил минимальное напряжение подачи около 40 вольт и начал постепенно подносить палец к металлическому шару. Из него прям начало такое свечение появляться, а потом так лупануло, молния сантиметров 30 была. И потом я примерно с полчаса подушечкой пальца ничего не чувствовал. 300 тысяч вольт меня лупануло, я живой. Меня часто спрашивают, почему вы не отвечаете на личные сообщения? Да как тут ответишь, ведь пишут сотни людей. К тому же сам контакт блокирует большое количество ответов. Поэтому у меня такая просьба. Пишите сообщения по делу. На сообщения типа «Привет, как дела? Добавься в друзья» я, к несчастью, ответить не могу. Ну что же, на этом пока все. Остались еще вопросы? Пиши в комментариях. Есть интересные идеи? Не забудь ими поделиться, но уже наша задача исполнить их в интересной и необычной форме.